我是盖伊，今天要为大家带来 Michael k 的高蛋白下午茶点心评比。由我的伙伴宇安担任 Michael k 点心主厨来设计菜单，满足现场各位聚聚吃货的嘴。今天担任的试吃员是光头王波波跟蔡老师，这两位应该就不用多做介绍。然后在我身边这位是依依，她是我们一个学员的姐姐，被我们抓过来试吃，因为我们平常就在吃嘛。我有时候找一个就是一般人。 通人，那你有在重训吗？你在运动吗？有运动没有重训？对，想说一般人来吃看看，口味是不是还合大众的胃口这样子？OK，你们准备好了吗？准备好了。燕麦能量纤维双响燕，材料有高蛋白燕麦能量棒与 l i n 轻盈高蛋白燕麦能量棒，佐奇异果与新鲜燕麦粒。 我先跟你们解释一下这两样东西，这两个东西都是，等一下不要再往前挤。 这两个东西都是高蛋白燕麦能量棒，颜色比较深的叫做它前面有个粒，它叫做轻盈高蛋白燕麦能量棒。营养素基本上大同小异，只是这个粒热量跟蛋白质比旁边这个还要低。句句通常会选浅色这个，就如果我们需要热量多一点的话，那我们要。那女生如果只是嘴馋想吃点东西，她们可能就会选这个粒纤维棒。我们是不是要用那个牙签，还是没有？嗯，有的叉子有叉子可以。 哦，贴心主厨宇安帮我们准备的叉子，所以呢，你做了什么奇怪东西？哎，你你拿着叉子，然后用。对这个我明天在吃的。你不是说它是沙琪吗？沙琪玛。害看来波波算是比较有气质的一款餐具，这个东西它是目前我心中的 top three 里面的其中一款。吃起来像在吃饼干。这应该算超级好吃的一种，这是你第一次吃到高蛋白点心。 假如他没有跟我说这高蛋白，我会以为它是饼干。对，只是上面蓝莓的东西，有巧克力。嗯，这一款，因为这比较不会那么甜。这两款哦，让我选的话，我会选那个白色的那一款。这个黑色这一款会有一点吃下去会有点粉粉的感觉，感觉很像在吃巧克力粉的感觉。喜欢吃就丢了。对对对，就是不加也粉皮。C D，我比较喜欢那个白色的那一款。 它虽然有甜了一点，可是差异不大。而且我是巨巨，所以我在吃来，我会吃来一下。OK，我会把它剪掉，剪掉，就你再继续摆吧。我是巨巨，所以我就那一白色的。就是我是增重的话，我就选右边因为它价钱应该没记错，应该是这个比较便宜。哦，性价比比较。热量热量应该是两倍啊，蛋白质也比较高。 也是两倍，没没有到两倍，有到两倍，差不多差两倍，那就那就选大块。如果是吸力值的话，但是好吃的话，左边的应该是比较适合女生，应该比较适合吃左边。所以你觉得令好吃，硬好，然后另外一个是性价比比较高。对于句句来说，句句是不 care 什么好不好吃， <laughs> 乱说，反正你养是我吃到就好了。如果要吃的话，应该也会比较喜欢巧克力，就是令的，对，因为它吃起来就巧克力味比较浓啊。 而且我觉得它吃起来比较 Q 哎，就我觉得原味的那个吃起来比较沙琪玛，沙沙的，但是都好吃。你说我浅色沙沙的，不过说深色的沙沙的，对，粉粉，四十岁的男人粉粉，四十岁有他，拜托了。这两个真的很难说，我会比较喜欢深色这个巧克力的香气。 嘴很馋的时候，因为有时候剪片比较忙，然后坐在位置上就啊没有时间出去买东西吃，那我就会选浅色这个，因热量高，蛋白质高，然后比较甜一点，可以解嘴馋，这两个都候算好吃。可是如果是女生的话，应该会喜欢这个，因为它比较不会胖。对对我也这么觉得。如果以我巨巨的角度来讲，就是因为 e n o u g enough。我们下一道吗，雨安？好，下一道。耶！连他都不放弃。 不愧是天才 My Protein 小主厨。没错，身为天才 My Protein 小主厨，既然要再甜点，上面插上一根。哇！My Protein 的旗，这是什么？哇，这是你做的旗子吗？没错。好可爱哦，这个东西。来，Amy，Amy，Just for You。布朗尼点心，小方块与棒状物的冲击，使用的材料有。 高蛋白布朗，尼，高蛋白布朗尼棒做香蕉片。我跟你们介绍一下这两个差在哪，这两个都是高蛋白布朗尼，然后一个是布朗尼棒，那一个是布朗尼砖。蛋糕吗？对，蛋糕蛋糕。布朗尼棒它的热量跟蛋白质都比布朗尼蛋糕低一些。哦，它不里有喝什么？有巧克力的碎片。嗯，很好吃哎。 有有，这边有。 <laughs> 清蛋白。哎，我们现在喝的是什么？清蛋白。它现在喝的是花生酱，但这里面是奶茶。哦，啊，你还可以喝奶茶。那我把它把它喝完。吃蛋糕。OK，你想喝奶茶口味吗？是什么巨巨的奶茶壶方式？这是奶茶吧？英食奶茶，喝起来就像奶茶，对不对？就跟奶茶一模一样，对不对？哦，我觉得这个真的蛮好喝的。蛮好喝吗？ 但我已经吃过很多次了，所以我想说换个口味，我还配一个那个宇安特制的香蕉来试看看，说不定有一个绝妙新滋味，绝对是组合的。你想喝奶茶的，我帮你盛罐子，来你放着，你放着。来个热量比较高， <laughs> 那个蛋糕那个，第一次吃跟我一样，我的选择也是蛋糕。我比较喜欢蛋糕的口感。嗯哼，另外那个棒状物，我个人是。 棒状物，然后它 <laughs> 刚开始吃进去的那个味道，其实不觉得它很像巧克力，它可能要咬到后面你才会觉得它是一个巧克力。因太硬了，对，应该是太硬蛋糕类型的真的是我比较喜欢，它比较像方形。那个棒状物我看过，就是棒状就比较细细长条形。哎，它不细哦，它比，但我觉得棒状物比较细。如果以口感来讲的话，我应该会比较喜欢吃，就是这个。 第二个，放状物，对，放状物的，因为它吃起来呢比较绵密吧，就比较比较扎实香。OK，可是以香气来讲的话，比较喜欢吃这个像蛋糕这个，就很像在吃，真的像吃那个 brownie 的味道，只是口感沙了一点点。我自己如果平常要吃的话，会喜欢这一个？蛋糕，第一个我们吃的。 那我自己本身是选棒状的，因为呢，蛋糕的那个其实它吃一点点会觉得很好吃很香，但是吃多了会稍微干了一点。这个棒状物它的湿润度比较够，是整条，而且而且我很喜欢它的口感，又湿又……它口感，刚你你也讲到比较绵密，嘛，对。还有它上面有一层巧克力，有那层巧克力，真的是赞。黑黑口那个，我觉得配奶糖蛮好的。真的吗？我们下一道吧。 哎 <laughs> 哎，弟弟出现了！ <laughs> 棒棒木蛮好吃的，我也喜欢棒棒木。特殊口味三重奏使用的材料有巧克力棉花糖高蛋白棒与低碳水蛋白脆米棒以及大麻蛋白棒。这里面总共有三款，但是有四种口味哦。下面这个是高蛋白低碳脆米棒，这两个是同款，但是不同口味。 然后上面看，你们看到这个比较偏绿色的这个，它叫做大麻棒，主要主要是火麻的种子，然后豌豆蛋白，什么是火麻？火麻就是大麻的兄弟，确定兄弟？不是我我我我是不知道什么叫火麻，那个大麻会成的那是用叶子，那这个是用，这是种子，效果做的。这个种子会做的实用那另外一个这个 Rock and Roll 这三个。 我觉得算是 My Protein 蛋白棒里面非常有特色的三样产品。我讲真心话，我很喜欢大麻棒，但是有些人跟我说过，他觉得不好吃。真的有肉桂粉的味道，没有炒的感觉，肉桂粉味啊， <laughs> 香料味。它吃起来有点那个绿豆碰的那种口感，然后再加上一点点颗粒，有那个肉桂的香味。他真的很像，样。 <laughs> 他超香的。你是不是已经香了？你是不是已经嗨了？ <laughs> 兴奋，兴奋什么东西？抹茶的口感，有没有？味道是肉桂，是这样的，OK，觉得蛮好吃的。你你觉得蛮好吃？的？是那那我们是同类人。对，我也是些奇怪的。哎，那他真的喜欢吃很奇怪的东西 <laughs> 啊？因为我我很喜欢狂吃蛋白肉。嗯，如果你连续吃了几根刚刚那种很好吃的，所以你就要吃一根这种，就是哦对，综合变化一下口味。 我觉得这是我目前道我觉得最喜欢的一耶。它就是有个肉桂香这样，然后吃起来又感觉好像吃了多纤维在里面感觉，所以就觉得消化比较不错这样的。哦哟，觉得这个吃起来比较不腻，因为我本身没有很喜欢吃甜食，所以我觉得这个还不错。大获好，对对对，这两个是同一款不同口味，那我们就先吃 Rocky Road，呃，中文叫做那个高蛋白巧克力棉花糖，这口味是。 如果我要买蛋白棒送人的话，我一定会买这个口味，这已定是其中我的名单之一的口味。真的吗？真蛮好吃的。那 Q Q 啊，还有英语啊，好吃吗？蛮好吃的。那是比大麻棒好吃。很难分。看来你对这两道评价很高。嗯，不这吃起来也没有到很甜，吃因为它有扎实的棉花糖味。它巧克力酱是？嗯。 蛮好吃的，嗯，我喜欢。还不错，可以接受。你有吃过吗？没吃过。波波，你觉得句句来说会喜欢这个口味？你句句啊，不会，我觉得他。 <laughs> 因为他有，棉花糖。开始对。你他有棉花糖。说。 <laughs> 我公布你的袜子。 <laughs> 没有，了，是真的，我不喜欢它太甜，还有就是不喜欢太甜。可是口感不错哦，因为它 里面有类似有一点点饼干的那种感觉，对反正你觉得还不错，重点是太甜，对，重点是太甜。一样就是因果你吃腻那种一般口味的话，这的很好吃，就口感很特别，跟其他都不一样。这三款蛋白质比较高的是这个低碳高蛋白脆片，好像二十克一，它的蛋白质是这这个系列里面最高的。吃了这么多，到目前为止，它是我最爱的。 <laughs> 真的是我的最爱。 目前为止，目前为止，嗯，还有就香气很棒。哦，它吃起来有点苦，巧克力的味道。因为它是黑巧克力，没错。哦，它还有点微微咸咸的感觉。嗯，因为海盐。所以它叫黑巧克力海盐。本身它有股香气，我是喜很喜欢那个香气。他本来就很喜欢吃巧克力，对，超爱吃巧克力。我，生尊前就进来，然后就剥两根巧克力吃。对，他喜欢吃黑巧克力。对，对他喜欢对。其实我蛮喜欢吃黑巧克力。我喜欢。 我喜欢这个脆米棒的原因是因为它的口感，它很像市面上在卖的一种巧克力，就是有加焦糖的巧克力的那个口感，黏黏的。样。它面对，很像那个韩国那个 twist。哦，这个我知道，吃起来很像那个感觉，酥酥脆脆又是有焦糖。像，闻起来就焦糖味非常重。吃起来口感也很扎实哎，那焦糖味还蛮香的。 我觉得它吃起来没那么苦。我觉这两个都有一个那个味道，对不对？对，就是药味。会有点淡淡的药味，可能是因为它里面的就除了蛋白质、纤维嘛，所以应该每个蛋白棒都有。维他命 A、D、有 C，它这边有写它建议的量，就一般人建议量其实几乎全部都已经是达标。哦，所以你一天只要吃一根这个，你的维生素啊，还有包含像这个还有叶酸、烟碱酸，嗯哼，维他命 b 十二这些几乎全部都是。 大概都一百卡左右。你说它富含二十种必需维生素和矿如果你要减脂的话，就可以跟这个。这种东西是可以拿来当早餐吃它有点像的营养代餐吗？其实这些补充品，它都比较像在补我们营养素的缺口，对不对？我们一天总营养素要摄取多少，总热量摄取多少？那如果达不到，我们就吃蛋白棒来补这个缺口。我比较喜欢黑巧克力，因为它是苦的。男人真要吃。 黑巧和椰子，哦，你喜欢黑巧克的，因为我通常蛋白棒都是一天会，有时候 m 起来吃吃三四根。但这两个的话，我还是比较喜欢后面这个焦糖，我觉得这个女生比较喜欢这样。闻起来比较香，然后焦糖的味道也很浓，只要吃起来就是有个维他命，对命。维他命片的味道，对，但哈哈哈还有养营养啊，没有关系的，可以接受，可以接受。我也是喜欢黑巧，克力苦苦香香的味道。那口感的话，我觉得差不多。 这里面也是各种营养我只不过它有咖啡，比较不适合晚上。它这个比较像练前，因为它设计成这样，就是你买来喝的话，就是练前就喝一顿。我倒一杯。哇，这一百八十克咖啡，一百八十毫克，蛮多的，还蛮高的。这很好喝哎。罐装的好喝的原因是因为它有加气。对，好好喝很多。那我要去买个气泡水机，然后把那个 B C A 全部拿去弄成气泡水。你说自己打自己打二氧化碳进去。 一般应该是不会有泡泡的。对，一般自己一般是用粉用泡的，就跟乳清一样，粉加水一样。哦，自己一样。哦，cream。哇。接着下来进入我们今天的第四道。经典蛋白棒 vs 两种轻盈蛋白棒。使用的材料有高蛋白营养棒，Lean 轻盈高蛋白高纤能量棒，Light 低卡高纤蛋白棒。 左鲜奶油与柠檬香蜂草，好典雅的一个组合哦。宇然，你把那个蛋白棒切的很像薯条。最右边这个橘色的裹一层巧克力酱，这个这个是他们麦普信的经典蛋白棒。那旁边这两款，中间这个宇然把它切的像薯条，这个是 light。 旁边这个是零，就是两个都是轻盈高纤蛋白棒，蛋白质跟热量来说是这个比较高。那其他这两个，我觉得大家就依个人口味选择。嗯，巧克力系列的吧。我觉得有点饱哎。 <laughs> 对啊，我有点饱。现是吃完个，是不是？这是个组合，这应该会很好吃吧？不是粉红色那个吧？对，白巧克力莓果。这吃起来有个泡泡糖的味道哎。哈就是美啊。 所以有股霉味嘛。不是啊，有那个霉就是你知道霉的蓝莓的味道，不管什么霉 b e r r y 的味道。对，有 berry 的味道。个人不爱，没错。 <laughs> 你因为句句不爱梅，巨巨喜欢苦的东西，类似巧克力那种。但是味道吃起来真的是蛮少女的。对，有一种。对。它的包装也是少女心包装嘛。它就白巧克力，然后有点草莓。 味道它应该都是女生，接为了主打女性的。而且吃起来也不会到真的很甜腻，我觉得吃起来负担。我吃这个好像十七克蛋白，热量很一百六十几而已。我觉得如果是那种下午茶点心，这个应该可以，这应该可以。以女性来讲，你会考虑吃它吗？就吃起来不会胖又好吃，可以啦，这个可以接受。真的是女生比较适合， <laughs> 像我是不会吃这一类。 <laughs> 我个人不会吃啊，但我觉得它是好吃。 女生真的很适合吃，但是男生的话，因为他就是要挑热量高、蛋白质高的。这就是你去把糖口味吧。你好厉害哦，很多人吃它都觉得很像牛轧糖，它跟它很像，我吃过，这我吃过。它吃起来算蛮粉的？不是，花生就是坚果类。那牛轧糖，对，它里面有坚果。这放冷冻会比较好吃。这放冷冻，它会变很硬。我是说，它现在这个常温的口感是它最好吃的时候，这个硬掉了你会。 咬咬不动，真的会咬不动，以是焦糖花生壳。哦，真的好过瘾吗？味道好重。这真的就是牛轧糖哎。很适合什么，你知道吗？过年在家有没有 <laughs> 跟家人团聚，跟亲友打个牌，切这个就放旁边。我觉得要不要？可以，可以对不对？对，而且吃牛轧糖的人都很怕长咀嚼肌， <laughs> 讲这吗？嗯。可是这个吃起来就不会，就比较软软的牛轧糖。好吃，我喜欢。哎，真的，就这么简单，这么 man 的回答说。 因为它就是像牛轧糖，然后重点是它不甜，因为太甜的东西会吃不多，可是这个不会让你感觉到甜，所以你会想要吃它。它其实一整根，但是然后里面还有花生啊，非常棒，口感不错，所以你喜欢有颗粒，有颗粒的，我是我是喜欢有颗粒的 OK，先来吧，是有什么？不知道，吃一吃，是不是？ 如果喜欢柑橘的朋友，应该会蛮喜欢这个，因为它橘子味道很浓哎。对。配上巧克力。对。但我是不喜欢啦。 <laughs> 咬起来很橘 Q，很橘，而且口感真的还不错，可是真的太甜，会腻。我觉得腻有一个很大的原因，是因为我已经吃到第四个。 <laughs> 稀有高蛋白咸食小点，使用的材料有高蛋白油炸脆猪皮。炸物吗？ 很像泡芙，看它，嘴巴很干。它是炸猪皮，猪皮，它它很特别，它是少数非常极少数的高蛋白点心在麦当劳里但是它是英国人比较道地的，他们喜欢吃的零食。这个我也是第一次吃，那我吃过，还吃过，你觉得还不错，咸咸。啊，终于有一个咸的，闻起来好香哦。 哦，这个超好吃的，真的吗？ <laughs> 就真的比较好吃哎，哎，这个吃起来超爽口的，这个猪皮，哦，这个卡兹卡兹的声音，嗯嗯，哎，这个好适合过年的时候跟亲友打牌，有没有？放一盆一桶在旁边，所以这个量是一包的量吗？一个小包，哦，一个小包的量就是这么多。 哦，那还不错。这一个人应该默默会把它吃完吧？哦，这好吃，就是还超大只的。看波波的脸，还有一个像藏尸状态。我要我在想我要怎么讲它。菊菊应该会爱吧，这是咸的，超 man 的。这这不是 man 不 man 的问题。雪 <laughs> 华就真的就是大头饼，因为大头饼本身就蛮好小台湾有点像。还有虾味鲜，还有虾味鲜的味道。我觉得没那么鲜，我也觉得没那么鲜，因为虾味鲜它是比较扎实。 然后这个是比较松散，比较酥脆。没有这种。对，也是。可是，它比虾饼好吃很多。可是它比虾饼还硬，虾脆，它比较脆。它比虾饼还脆，比较。虾饼吃起来口比较咸。这对对，这个好吃，好吃很多。我不爱，不爱。我们三个吃成这样，然后你不爱。那你没看到我没有去吃吗？为什么？我就是不爱这种。会不会吃点苹果，苹果我会比较爱。我我觉得，你知道为什么吗？ <laughs> 这是我们。 因为这是鱼蛋切的，所以我特别爱。耶！哦，我不喜欢吃零食。你说咸的零食、洋芋片的，那种我都不爱。感觉就是边喝饮料可以边吃。明明就喝酒就喝酒。 <laughs> 这是下酒菜吧？它的咸度配酒，得国差不多。英国人的英国懂你。对，你懂英国人。这可以，真的。炸鱼薯条不好吃，这个可以，可以。这个很适合配黑啤。 你又还没吃，还没吃。聊猫的下游，我要重点。哦，你吃过？哦， <laughs> 怎么都是你的，都是你的。整盆给你吃，整盆拿去。你你端着，老话费哦。去旁边拿酒来。我 <laughs> 真的很适合配，真的，但是是一个下酒菜。这吃起来像真的零食系列，使用的材料有高蛋白巧克力夹心酥、巧克力高蛋白球与苹果小兔兔。 哇，一人一份的意思吗？对不对？我们今天的压轴最后一道，他们的蛋白质相较于前面五道，算是比他们都还偏低。但是他们吃起来特别像点心，哇，很好吃。对啊，就根本就它就是吃吃起来就是巧克力球啊，那红色的那个包装很像哎。对啊，吃起来就是那个，你知道？我我知道你说哪一个。对对对，比起那些市面上贩售的零食。 这两个算是营养价值比他们高很多，所以我觉得如果你是真的很爱吃零食的，你可以考虑这一款。它吃起来也算入口即溶，不容易腻的感觉。有没有很适合过年期间亲友们欢聚的时候？直接直接出一个那个过年礼盒。夹心酥吃起来有点像威化饼巧克力版本，这个我这个是我觉得前三，哦真的超像。 好像有点像插入巧克力的味道哎，有点像美插巧克力这种。 <laughs> 哦，懂懂懂懂懂懂。你为什么不说美插？为什么要说插入？ <laughs> 你不要这样子，人家弟弟在旁边，原来你都带坏我了。啊，带坏我了，对啊。这应该是所有巧克力味里面我最喜欢的一个。嗯，那跟这巧克力球比起来呢？这个味道比较香，这个巧克力味比较浓，而且它的那个巧克力的那个。 我的那个状态是很扎实的，对吧？又在那边疯，他又陷入沉思了，看来他又很有意见。了。他刚刚说太甜，我不行，啊，真的太甜，真的不行，真的太甜。哪个太甜？这个那个，两个我都觉得太甜。对，就是太像零食了。你喜欢零食对不对？就儿童的食物，是就很甜，不会让我想要再吃它的欲望。它这个真的都很类似市面上的，随便买得到的东西。 我觉得很好吃，我不爱甜，蛮好吃的，哈 <laughs> 当零食吃。所以如果想要吃热色食物巧克力的时候，就拿这个替代一下。好的，那我们现在六道都试吃完了，我们要先选出心目中这六道的前三名。那我自己心目中排名是三一六，就是第三道最好吃，然后第一道第二名，然后第六道第三名。 我觉得我的第三名应该是就是那个白巧克力覆盆子的那个组合。哇塞，light 是。对，然后还有那个牛轧糖，他们自己组合对。哇，那是你你你的第三名。那是我们的第三名。OK OK OK。对，第二名的话，我应该会给大麻跟棉花糖的那一个组合，因为那个吃起来真第三对，呃，合。很有特色。很有特色的组合这样子。然后我的第一名是炸猪皮。 <laughs> 大猪皮真的很好吃，我觉得。单吃吗？还是要配配个酒？呃，单吃跟配饮料都不错。啦。对对对，我觉得最好吃的是棉花糖那个三那个蛋跟大麻。对。然后再来是炸猪皮五呃，然后第三名是第一个三五 D 燕麦棒是燕麦棒呃燕麦棒是第三名吗？对对对，OK，我应该会选三四 D 三十一， 就是棉花糖，对对，棉花糖，大麻棒没错，四是那个牛轧糖，牛轧糖那个对？第一是燕麦，燕麦那个，对。哦，这是第一款，第一款的，对，好的，那以上就是我们这六款的排名。那我们现在要选出心目中最好吃的单项前三名。我的第三名是高蛋白棒棒棒状的那个，对。我的第二名是棉花糖巧克力蛋白棒。 我的第一名当之无愧就是高蛋白燕麦棒，巧克力口味的那个。我的第一名就是那个炸猪蹄吧，就是它就是。 <laughs> 对，然后第二名的话呢是有棉花糖的那一个，棉花糖巧克力。我觉得那吃起来真的是口感真的蛮特别的，我觉得真的蛮好吃的，而且吃起来也味道很甜。然后第三个的话就是那个大麻哦。对。 对，那个真的是也算是绿豆碰。对，绿豆椪， <laughs> 懂的。如果喜欢吃苦枣味零食的话，应该也会喜欢。那那那，你应该会也也会喜欢那个 <laughs> 米粒啊， <laughs> 花生花生酱卤巧对对配大麻燕麦棒，对，可以，就是米浆配绿豆碰的概念。对对对，对对。最好吃的话是那个硬的燕麦棒，第一个里面的哦，黑色的燕麦棒。对对对。 然后第二名的话应该是棉花糖，棉花糖巧克力。然后第三名是那个很硬的棒状物，很硬的棒状物，布朗尼的，布朗尼的。哦，长条那个，那是你的第三名。哎，我们第三名一样吗？对，我的第三名是第一款的，句句都爱吃的那一个。你的第三名是高蛋白燕麦棒，对，呃，方方形的，浅色的那个，淡绿的那个。然后第二名是。 用八塔，然后我的第一名是黑巧克力，那个海盐那一个，低碳脆皮棒，高蛋白低碳脆皮棒，那个是我的黑巧克力海盐口味的那个脆，因为它最不甜，会让我想要再吃它的欲望。那款刚出的时候我也很惊艳，我也觉得蛋白棒怎么可以做到这么好吃？对啊，但是他们后面没有办法，因为我讲真的越出越好吃。好了，那以上就是年终 My Protein 点心评比，大家觉得怎么样呢？ 影片中每道料理用的材料连接，我都会放在影片下方的说明栏。有兴趣的朋友就欢迎选购喽。好的，那有任何问题也欢迎在下方留言。我是纪盖一，我们下次见，拜拜。拜拜，新年快乐！新年快乐！ <laughs> 巧克力球，你吃看看巧克力球，那你再吃看看这个威化饼。哈这是我的一名，这个很好吃哦。弟弟，你吃威化饼了没？他正在吃威化饼，威化饼好好吃哦，好吃。